ich wollte zu den Blender Headquarters fahren, also aka die Blender Studios und sagen wir mal so, es war ziemlich kompliziert. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist Blender eigentlich? Äh, äh, ihr redet die ganze Zeit von Blender und Blender Studios, aber was ist das eigentlich? Und wenn ihr es wisst, dann geht bitte auf diese Zeit, weil dort ist, das, ist meine Erklärung fertig. Aber ich sag's euch gleich, Blender hat mich nicht bezahlt, das jetzt zu sagen. Blender ist nämlich eine 3D-Software, kostenlos und Open Source, mit der ich schon einige Jahre arbeite. Und ähm, ja, es ist ziemlich cool. Man kann einfach seine Kreativität damit entfalten, weil sie eben kostenlos ist. Und ähm, es hat Funktionen wie zum, man kann mit VFX machen, man kann Charakter erstellen, sie riggen, sie animieren und ähm, vieles weitere. Also ziemlich coole Software. Würde ich mal ausprobieren. Da gibt es eh sehr viele Tutorials auf YouTube. Wie gesagt, dieses Video ist nicht von Blender gesponsert und Blender hat mich auch nicht bezahlt dafür. Aber weiter geht's. Also beginnen wir mal von vorne. Ich war auf YouTube unterwegs und da habe ich dieses Video von dem Blender-Erfinder, also von dem CEO von Blender, äh, gefunden, wo er eine Roomtour macht durch das ganze Studio. Und ja, da ist mir der Gedanke gekommen, warum nicht? Ich meine, die Niederlande, wo die Blender Studios nun mal sind, sind gerade eben mal Nachbarn. Und deswegen, ja, so teuer sind die Flüge dann auch nicht, also warum nicht? Aber das hat sich ja dann noch als schwierig herausgestellt, denn ich war dann auf der Blender-Webseite, blender.org, und hat nach jeglichen Kontaktdaten gesucht, aber nichts, gar nichts, äh, nicht irgendwas. Da war nicht mal eine E-Mail, außer eine E-Mail war angegeben, aber die war nur für die Presse oder irgendwas, wenn man Bänder äh, als Sponsor haben will. Also habe ich es anders probiert. Ich habe durch das gesamte Internet erforscht, bis ich dann irgendwo eine Information doch gefunden habe. Von Blender auf der Blender-Webseite. Jedenfalls stand dort, dass man ähm, für jederzeit kommen kann und dann kommt, macht einer der Blender-Mitarbeiter für eine, eine äh, kurze 5-Minuten-Tour durch die Studios und da habe ich mir gedacht, perfekt, da fliege ich einfach hin und... Moment. Was ist, wenn die Blender Studios geschlossen haben, wenn keiner dort ist? Also habe ich weiter nach E-Mails gesucht. Nichts. Bis ich dann auf die Webseite blender.chat gestoßen bin, wo man einen Chat mit anderen Leuten aus der Blender Community oder von den Blender Studios aufbauen konnte und ich musste sofort eine Nachricht dorthin schreiben. Na, jedenfalls ist dann, ich schätze mal, es ist Franze, äh, Francesco aus den Blender Studios, hat mir dann geantwortet, dass wir kommen können. Und jetzt geht's ab. Auf zu den Blender Studios. ich bin jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Ich sehe gerade gar nichts, weil das Licht mich komplett blendet. Aber na gut, im Auto gibt es ja auch nichts Besseres. Und schauen wir mal, ob wir mitkommen, weil es ist noch nicht sicher. sind gerade am Bahnhof von dem nördlichen Teil von Amsterdam. Und jetzt nicht, ist es nicht mehr lange, bis wir bei den Blender Studios, also der Blender Foundation, angekommen sind. Aber es ist gerade mal erst äh, zwischen 12 und 13 Uhr. Und ähm, Francesco von den Studios hat gesagt, wir sollen um äh, zwischen 2 Uhr und 3 Uhr dorthin kommen. Deswegen schauen wir mal, was wir sonst auch hier noch machen können. kurz raus auf den Bahnhof und in 600 Metern, also in circa 7 Minuten sind wir dann da. Also, der Plan ist jetzt folgender. Es ist noch nicht zwischen 2 und 3, wir haben noch über eine Stunde. Deswegen werden wir jetzt einfach mal vorbeigehen. Ich werde euch zeigen, wie das Ganze ausschaut. Und dann später werden wir schauen, ob wir irgendwie reinkommen. Ich habe das Selfie, was ich wollte. Und in einer Stunde gehen wir da rein. Es ist jetzt exakt 14.02 Uhr. Schauen wir mal, ob wir jetzt in die Blender Studios, in die Blender Foundation reinkommen. Aber Francesco, habe ich euch eh schon erzählt, hat gesagt, heute sollte es gehen, zwischen 2 und 3 und es ist genau 2. Okay, jetzt wird's ernst. <laughs> Da vorne, sind, da vorne ist das Ganze. Ich hoffe, ihr habt es gesehen und ich habe nicht auf, die falsche, auf das falsche Objekt gezeigt. Naja, werden wir mal schauen. Create the 3D print like this. Also das ist unser 3D-Modell, das ist ein Resin-3D-Druck, also es kommt aus dem Drucker mit der Farbe schon darauf. Es ist natürlich eine tolle Technologie, aber es ist nicht nur ein Stück, sondern viele einzelne. Aber wir haben das mit einer Firma gemacht, die so etwas macht und natürlich ist so eine Maschine sehr teuer und groß, aber Animations Animationsstudios lieben solche Sachen, weil sie besser sehen können, wie die Modelle aussehen. Das hier sind ein paar Awards, die wir gewonnen haben, aber am meisten der interessante ist der hier, weil das ist ein Annie, also ein Oscar für Anima Animationsstudios. I know, I know. Yes. But on the Spark uh, animation that you're doing now, uh, Yes, I was doing the bullet going into. Ah, okay, you can show him that, like what you're doing. Uh, but I can show. Um, so this is Hjalti. He's directing yes. Uh, the next the next movie, yes. and uh, uh, we are almost done. <clears throat> so we are working. He's, he's, he's doing so some. Um, so it looks like this with better lighting, but then I've been doing camera adjustments and doing these little barcodes here. And, yes. the, and the idea is that there's a slow motion shot here, and then those would be way slower. So it's just kind of giving the impression that this shot, which is not really slow-mo, it's all faked, of course, but it has this idea that it's slower. Yes. So feels more epic and dramatic. Yeah. <laughs> yeah. So yeah, and then you see we have Thank like our, uh, our, Nerf gun armory yeah, over there. Ah, okay. Then, of uh, course. Uh, uh, <laughs> an office here where some animators are working and where Bo is working, like he's doing lighting art. And you, know, you see some people, they like to be in a bright office mm -hmm. and some mm-hmm. people like to be locked up, like in a fish tank. Yes. They like the dark. Mm-hmm. Right? Oh, ah, okay. Now we have ah, like, yeah, logo. a big blender logo if you want to take a picture with it. So you can say like you and uh, we have our his office. Yeah, this, is, this, this is where I work. So you know, normally like people they just come here, they sit yeah. on my couch, and then we talk about uh, work and things that I yes. can help people with. And the conference logo design. Yeah, this was the conference that we did, and like this is some planning. This is like mm. the calendar. You see, like I, I do a lot of planning, yes. so like I need to see the whole year. So it's the whole 2020. Yes. Every day, and then you can just look at the work. Yes. Uh, all the events, all the things that are happening, so that I can keep track of stuff and yeah. help people to Okay. Okay, let's continue. Thank you. Well, here is our uh, our room of uh, ah, yeah, um, modeling the, the room of requirements. so we put like all the things, like everything that you need. This is like a little workshop. This is a 3D printer that we have, like a Lalsbot, yes. like it's not the most high-end one, but sometimes people print things and then like computers and infrastructure. So like uh, hard disk. <laughs> that is that is open. We have our plotter there to the things, but uh, yeah, that's from the, movie. So you know all these movies probably, right? Yes. And it's like a lot of work from David Ribois. This is the first film that I worked on in 2012. Oh, um, one question. Yeah. Um, the new movie. Um, I, always also get names. Heist. Yeah, Project Heist. Um, when it is about to come out, yeah, yeah we, we announced at the conference in, uh, uh, in December we are going to release it. In December? Yeah. And uh, this is like a place where we do uh, development and infrastructure and video editing, so yes. mostly like an office where people work. This is where Pablo does. This is Pablo's office. He made it like a nice little wall, so then with the camera, it is the camera here. Yes. And then he's just here and he does the, does the show. Mm -hmm heating system. Yes. I just like, like it's <laughs> big pipes. This is how we keep the air cool and everything. I like pipes, yes. Yeah, I know. I look, it's full of pipes. Yes. <laughs> oh my god. <laughs> but uh, this, this is uh, uh, one part of the buildbot system. So this is like uh, server blades, and these are making the Blender builds. So when you download mm. Blender, it comes from here. Yes, the servers basically. Yeah, it's basically a server, but it's like specific. Instead of serving, for example, web pages or websites, this yes. actually just does builds of Blender. Yes. So it compiles Blender for you. Oh, so okay. yeah, so I like it because this is, it's here. The Blender itself, of course, the source code and everything is in a data center, so that's yes. another place to visit another time. it's <laughs> more complicated. uh, but yeah, that is just a meeting room, but very interesting. But you know, like when you design and build something, like you usually really need to talk to people a lot, so then yes. it's important to have a place to do it. This is a new part of the building. Like here are more computers. Yes, the flamenco farm. Yeah, and also like we have, this is where a lot of the infrastructure also runs. So like our shared drives, a lot of the networking, the storage, all those things, and a lot of thinking. And uh, like uh, Sergey's office. Sergey and Black, they work here. It's like okay. a nice office with all the space. People are meeting where developers are working, so a lot of the development happens here. More vendor logos. I mean, so far, yeah. And then uh, you can uh, this is all new, so you see a little bit like random yes. things everywhere. You see there is a door here, it's not going to be a mess at all. Ah, <laughs> beautiful. Okay. That, that, that, that work. <clears throat> Thank you uh, very much. Office, he's doing uh, development management, so it's also like, you know, a lot of, uh, again, you know, um, a lot of thinking yes. and grouping things in, yes. in, in, in this, you see? From sprite, right? Yeah, and this is actual, you can hold it. Yes. You Don't see? drop it! <laughs> this is oh, this is actually um, made of PVC. So this is not 3D printed, this is actual industrial model. And yes. so what we are gonna do, you see, we're gonna make the boxes and then we put them in oh. and then this oh, becomes oh, like a, a, thing that you can collect. Uh, yeah. Uh, action figures. Yeah, yeah. exactly. Oh, yeah. nice. And if it works, you can collect all 25 boxes. With all the characters from all the movies. And then you will be poor. <laughs> <laughs> <laughs> yes, so that's das war mehr als erfolgreich. Am Schluss haben sie mir auch noch diese Pflanze von der Blender Conference 2022 geschenkt. Jetzt geht's ab, wieder nach Hause.